प्रदेश शासन की एक योजना चल रही है अनुसूचित जनजाति के स्नातक और जिनका मास्टर डिग्री कंप्लीट हो गया उनके लिए योजना है कि जो स्नातक हो गए हैं वो फॉरेन से एम कर सकते हैं या एम कर सकते हैं एम कर सकते हैं इस टाइप के मास्टर डिग्री के जो कोर्सेज आपकी जो विशेषज्ञता के जो कोर्सेज हैं वो आप लोग कर सकते हैं फॉरेन में और जिनका पीजी कंप्लीट हो गया है मास्टर डिग्री वो लोग पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं इसमें शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है 100 परसेंट अनुदान मतलब आपकी जेब से सिर्फ पासपोर्ट बनाने का पैसा लगेगा पंद्रह सौ रुपया दो हजार रुपया लगता है पासपोर्ट में उसके बाद में आपका पूरा फीस आपका पूरा लिविंग एक्सपेंसेस आपका फ्लाइट का खर्चा फ्लाइट टिकट का खर्चा आकस्मिक भत्ता विदेश में रहने के दौरान हॉस्टल का भत्ता पचास हजार रुपये महीना मिलता है इनको मिल चुका है संजय सिंगार जी को यहाँ का हॉस्टल भत्ता कितना है आपका अभी कितना भत्ता मिल रहा है आपको दो हजार रुपये महीना आपको मैं सिंगापुर भेजूंगा और वहां पर मैं वहां में आपको पचास हजार रुपये महीना दिलवाऊंगा और आपको सिंगापुर में हॉस्टल भी मिलेगा रहने के लिए और प्लस आपको वहां सब मैस वगैरह की फैसिलिटीज और आपको वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटियों में मैं एडमिशन दिलवाऊंगा सिंगापुर की जैसे ये नानियांग इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है और भी बहुत सारे कॉलेज हैं पी एस बी अकेडमी है कपलान अकेडमी है सिंगापुर यूनिवर्सिटी है बहुत सारे संस्थान हैं आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका आपका इंग्लिश लेवल कैसा है वो देख के आपका एडमिशन होगा इसमें आपको स्नातक में मिनिमम 55 परसेंट अंकों के साथ में आप उत्तीर्ण होना चाहिए ये इसकी शर्त है योजना की मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग हाँ, आए वाले दोनों ही है ना सभी 55 परसेंट से ऊपर के ही होंगे हम्म। और कितने लोगों का स्नातक कंप्लीट हो चुका है जिनका कंप्लीट हो गया डिग्री जिनके हाथ में आ गई आपकी आ गई और बाकी लोगों की बाकी सब करंट में है आप अभी सभी अंतिम वर्ष में है अलग अलग वर्ष के हैं कोई फर्स्ट ईयर है कोई सेकंड ईयर है कोई थर्ड ईयर है कोई बात नहीं लेकिन आप अभी से अपना एक विजन बना के चलो क्योंकि शासकीय नौकरियां कम हो गई है अब गवर्नमेंट जॉब में बहुत कॉम्पिटिशन बढ़ गई है अब इतना वो नहीं रहा पहले जैसी बात नहीं रहेगी जो आज से दस बीस साल पहले थी तो आप एक अपने करियर के लिए साइड बाय साइड आप ये प्लान भी रखो कि भविष्य में आपको मध्य प्रदेश शासन की इस योजना में जो आदिवासी आदिवासी समाज के उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट हुई है इसमें आपको फॉरेन भी जाना पड़ सकता है मास्टर डिग्री करने और ये संजय सिंघा जी को मैं साथ में लेके आए क्योंकि ये आदिवासी समाज के ही हैं ये मध्य प्रदेश के इंदौर के फर्स्ट स्टूडेंट हैं जो सिंगापुर गए सिंगापुर की Edinburgh Napier sorry Anglia Ruskin university से इन्होंने एमबीए किया फर्स्ट क्लास सक्सेसफुली उसके बाद इनका गल्फ में नौकरी भी ऑफर हो गया है इनको तो ये दुबई जाएंगे अभी नौकरी करने और इनको दुबई में आप मान के चलेंगे कि से पचास हजार रुपये महीना मिलेगा तो आप लोग एक अल्टरनेट करियर भी अपना मतलब चॉइस करके रखें कि कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी की शासकीय नौकरी लग जाए अभी हमने एग्रीकल्चर कॉलेज इंदौर के लिए के स्टूडेंट्स को सिंगापुर भेजा है वो मनावर के जो आपका एरिया ही है मनावर में हमने काफी आदिवासी भाई हैं अपने डॉक्टर हीरालाल जी अलावा जी जयस के हैं उन्होंने भी काफी सहयोग किया हमें उस टाइम पर तो सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी योजना है और मैं समझता हूं कि आप सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए और आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है मेरी जो संस्था है गौतम बुद्ध एजुकेशन एवं सोशल वेलफेयर सोसाइटी ये आपको पूरा सहयोग करेगी समर्थन करेगी मैं आपका फॉर्म भरवाने से लेकर आपको फ्लाइट में बिठाने तक का मेरा हेड है आपको कहीं से कहीं तक कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है पूरा हमारी संस्था आपका टेक केयर करेगी और माध्यम से इस योजना के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं ये योजना अनुसूचित जाति में भी चल रही है अनुसूचित जाति में साठ प्रतिशत अंकों के साथ में स्नातक मांगा गया है उसमें भी पचास सीटें हैं और ओबीसी में पैंसठ परसेंट से स्नातक मांगा गया है उसमें भी पचास सीटें हैं तो ये बहुत अच्छा मौका मिला है कि हमारी जो सरकार है वो जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और ये योजना बहुत पुरानी है दिग्विजय सिंह जी के टाइम स्टार्ट हुई थी उसके बाद में शिवराज सिंह जी के टाइम पर भी ये चली लगातार पंद्रह साल और अभी भी चल रही है और अभी इसमें आप इकतीस मार्च तक जिनका कंप्लीट हो चुका है स्नातक अपने हॉस्टल में चार पांच बच्चे तो मिल जाएंगे ऐसे यहाँ धार में कि जिनका स्नातक कंप्लीट हो चुका है तो मैं यहाँ एक किसी को अपॉइंट कर दूंगा चौहान साहब आप यहाँ पर सभी के फॉर्म भरवाइएगा आपको फॉर्म भरना मैं सिखा भी दूंगा और अभी हमें आगे झाबुआ का भी दौरा है तो आपको और भी कोई प्रश्न हो तो आप आगे जो लेक्चर है वो हमारे संजय सिंगार जी देंगे जो आप ही की तरह स्टूडेंट्स थे और आज आप मेरा ये सेशन सुन रहे हो ना